Концерт Шарман Папа. Опа, на! Шарман Папа, Шарман Папа. Опа! Опа! А... О, а, а, что? О, кто? Hã? Oh. Ah! Ah!